मेरा रैप फील करे मेरी एक्स करे टैक्स बोले छोड़ दे तू ड्रग पर मैं बेबस खुद पे ना चले मेरा बस यार करे कॉल पूछे मेरा सीन मैं बहाने करूँ दस मैं डिप्रेस मुझे स्ट्रेस लगे रो बैठा कोक करूँ प्रेस छोड़ के मैं घर चला जाऊँ कैलिफोर्निया एक गैस बने रोज मेरे फैंस बंदे बातों से इम्प्रेस ये मेरे सीने में जो पड़ी ठंड मैं मेरे वैरियों से तंग लेके फिर बिना लाइसेंस गन आजकल लिखू ठीक और गलियों में दिखता मैं कम जाने मन मेरा गम जाने सिर्फ मेरा मन रफ्तार बेवजह ना मुझे मिले यार भले सीने से निकाल के तू दिल दे तू है जाली बेटा मुझसे ना तू भिड़ बे मुल्क इलाके या जहाँ हो तेरे जिले आम इन गलियों में फिरू बातें छोड़ बेटा आके मुझसे मिल ले